demo aku dikejar sama healing itu sama healing mana ayo Luis Luis healing aku Luis Luis eh Rosa coba ada Wah, anjing, anjing, anjing, anjing. Itu antara antara Evan namanya. Safe house! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. <laughs> ya apa lu oh. sama awal hah <laughs> mesti aku disian loh Iki loh, maksudnya iya, thank you gitu, thank you. Iya, thank you keri. Thank you. Thank you keri. <laughs> Keri. Kan? Keri apa keri sih? Ikan oleh. Eh, oke ya. Ikan ya? Apa? Wah. Wah, oleh lele nih gini wis. Oh iya. Tak cukup lele nih. Kamu ngapa tuh? Kamu ngapa tuh? Kak ini, ini karena enak lagi kayak testing tembak ini. Testing tembak ini. Oh, nasi ya. Nasi ya. Wow. Kepetek sorry. Kepetek sorry. Lancar. Lancar. Lancar eh, vamos, güey. Somos chulas. Somos chulas, Kepetek terus. Kepetek terus. Zoe. Oh, oh. Oh, oh. Aduh, aduh, Ayo, ayo, ayo, ayo. ayo. Asam. Asam. Wih. Ya Allah, eh, ini tidak. Turun-turun ke 68. Turun ke 68. Ayos, ayos, ayos. Ayo. Kurang banget sih cuman Keracan Kamar Ayo Aduh, aduh, aduh, Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh aduh, They iya. yeah. don't stop coming. Iya. Alhamdulillah. Hmm. Masih grinding ah. Lu hilang. oh Eh. oh banyak, oh tolong. bantu doa ya bantu doa ya Semoga iso wani loh muncul nih kau Ayo. Ayo. Ayo, muncul muncul muncul muncul. Ayo ayo. Ayo ayo. cinta kok ketemu. Kena cari cepat. Aduh, Tambah Tambah tambah Ano ba ka doon? Tama. Stop writing, start shooting. Eh, aduh, aduh, aduh, Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mental lagu mental masalahnya aku besok minum ya bunga tolong aku juga anak tanggung gitu wah sebelum dia itu sempat keburu manten mana sempat keburu telat mm -mm, mana sempat huh? Ngapain malah sempat, malah sempat.